Eh, buenos días, soy Madaleno García Rojo. М, Добрый enólogo. день. Eh, nos Я encontramos винодел en Castilla-La Магдалена Mancha, Гарсия Роjo. la mayor zona de Мы producción находимся de в vinos Castilla-La existente en España. Самая большая винодельческая Eh, зона venimos a Испании. presentar el vino que bajo la Я marca буду дегустировать Camporoso, вино марки Кампоросо. eh, de la variedad Tempranillo Sorta y Tempranillo. comercializado bajo la Вино denominación vino de категории la tierra местное de вино земли Castilla. Кастilla. Es un vino, eh, como he dicho anteriormente, de la variedad Tempranillo, la variedad autóctona Темпранье – это de la местный zona. сорт винограда. Podemos observar que es un vino brillante con un color rojo cereza de capa media. Цвет средней насыщенности. En nariz черешневый es un vino блеском. afrutado donde destacan В las аромате frutas характерные propias de la сортовые variedad. нотки. Es un vino sabroso, suave, bien equilibrado Во вкусе богатое, y con agradable мягкое, La temperatura óptima de consumo Рекомендуем при температуре 12-15 градусов. Рекомендуем к мясу, жареному на огне. На здоровье.